Итак, после того, как я издал свой крик души, можем продолжить. Герои и генералы. Им я отдаю большую часть своего свободного времени. Сейчас меня постиг ютубовый кретинизм, и мне совершенно неизвестно, чем мне творить, и я сразу обратился к ней. Игра сложна, поэтому уже воевавшие деды должны давать всяким дюкам советы посему где-то 10 последующих видосов будут посвящены героям и генералам. Игоры доступно в стиме, является полным фритоплеем, донат имеется, да он весьма опционален. Также игору можно скачать в качестве отдельного клиента с официального сайта разработчиков. После или до установки игры нужно зарегистрировать свой ак на том же сайте разработчиков или изнутри остановил. Ну после выполненных операций можно с головой окунуться в мир воевавших дедов. Перед вами процесс найма первого солдата. При желании вы можете выбрать свое имя солдата. Благо игра поддерживает все расклады. Когда же вы совсем определитесь, вы сможете получить своего первого пехотинца бесплатно. Перед вами главное меню героев и генералов. Слева список ваших солдат. Вы можете их отсортировать по классам, и выбрать другого солдата из списка. Вернемся к нашему пехотинцу. Здесь можно экипировать личное оружие солдата, а также ознакомиться с его арсеналом. Он, к слову, разделен на 4 категории. Сейчас вы можете видеть огнестрельное оружие. Здесь находится оружие ближнего боя. В этой вкладке находится вся взрывчатка, Здесь находится склад оружия, в который попадет весь арсенал данного солдата, когда он станет генералом. Здесь находится экран ремонта оружия, в котором вы можете поставить оружие на авторемонт после каждого боя или чинить его, когда вздумается. А вот и то, что нужно будет чинить. Модификации на оружие. Они представлены в шести типах. Пули, прицелы, курки, пружины и затворы, валы, а также камуфляжи. При желании оружие можно переименовать, но уже за деньги. Здесь находится звание солдата, от которого зависит его жалование. О нем рассказ будет позднее. Перейдем к транспорту. В представлен тремя типами. Вездеходы, мотоциклы, а именно у Советского Союза 1, 42 ВЛА, а также машины поддержки пехоты. Каждый тип транспорта экипируется в собственный слот. Здесь находятся знаки отличия или перки солдата. Одновременно можно использовать только один или два, если вы имеете ветеранскую подписку. Перки разделены на 8 категорий. За физическую подготовку, за действие в бою, транспорт, аптечки, парашютизм, танки, авиация и командование войсками. Здесь можно экипировать камуфляж для вашего солдата это будет либо сплошной камуфляж, либо камуфляж с рисунком. Здесь находятся все нашивки вашего солдата. Нашивки прокачиваются соответствующими действиями. Всего персонажа можно прокачать во многих направлениях, их не перечесть. в левом нижнем углу находится чат, в котором вы можете присоединиться или создать свой канал чата. Правее находится список ваших друзей. В него можно добавить друзей по почте, либо по нику игровому, либо исключить из него. Здесь находится ваш отряд, в который вы можете добавлять участников, а в дальнейшем сможете его модифицировать и переименовать. Кликнув по кнопке «Бой» в правом нижнем углу, вы можете выбрать один из четырех типов боев. Столкновение, схватка, штурм или война. Вверху находятся три валюты, за каждую из которых вы можете покупать разные вещи. Чуть правее вы можете найти свой уровень аккаунта, в котором можно посмотреть, какие бонусы вам выдадут при достижении каждого уровня. Также можно посмотреть свою личную статистику в разных категориях. еще правее можно зайти в магазин, в котором можно купить всяк разные вещи. Здесь находятся настройки, в которых вы можете поменять некоторые параметры игры. Больший спектр настроек представлен уже внутри самого боя. Чуть ниже окна со всеми нашивками можно увидеть окно, в котором показываются, какие предметы будут открыты следующими при прокачке их нашивок. И да, я умолчал то, что в игре фракции не один Советский Союз, а три. Америка и Германия. Изменить их можно будет в дальнейшем при нажатии одной из двух стрелок в левом верхнем углу. Но SSR One Love. И если вы хотите поиграть конкретно со мной, то единственный шанс это сделать — оказаться за SSR. В левом верхнем углу можно найти вкладку с особо важными сообщениями, которые присылают сами разработчики. Чуть левее находится панель объявлений, которой появляются объявления, а, одним из которых является то, сколько денег вы потратили после боя на авторемонт. Возвращаясь к нашему бойцу, нужно сказать, что справа от иконки его камуфляжей есть иконка штурмовых групп под его владением. Но это уже отдельная тема для разговора. После того, как все стало известно, можно отправляться в бой. За всеми откланяюсь. Всем удачи и пока.